Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Alors là où je suis en ce moment, ça s'appelle l'île de Ville. L'île de Ville dans le Colorado. Pourquoi je suis là en ce moment Tout simplement parce que je suis bloqué. J'essaie toujours d'aller à Aspen et de me diriger vers l'Arizona. Et ça fait quelques jours que je subis toute cette galère. C'était incontrôlable. Donc pourquoi je suis ici aujourd'hui Parce que je n'ai pas le choix. J'ai dormi à cet endroit-ci, au bord de la route comme ça, parce que je ne pouvais plus avancer. À 18h, il fait très très noir et c'est glissant. Je ne pouvais même pas rentrer à Aspen je pense que je suis à environ 40, c'est de Aspen, mais c'est impossible pour moi d'entrer à Aspen. Je ne sais pas si vous voyez les conditions climatiques qu'il y a en, ce lieu. Donc je suis un peu coincée, je ne peux pas avancer. Je suis restée ici depuis plusieurs jours. J'ai essayé de m'en sortir, mais je n'arrivais pas. La neige me bloque et m'empêche d'avancer. Donc ça, c'est ma situation actuelle. Elle est catastrophique. Oui, voilà, nous sommes dans le Colorado et la neige nous a brusquement attachés. Mais parfois, comme vous savez, dans le Colorado, il peut faire 90 degrés, 100 degrés une journée lendemain, c'est ça, ce que vous êtes en train de voir maintenant. Donc je suis là, comme vous me voyez, sale et tout blanc, entouré par ce paysage tout en blanc depuis toute la nuit où j'ai passé la nuit. C'est pourquoi c'est important d'être armé en camping-car et de se protéger parce qu'on peut parfois être obligé de s'arrêter même où on ne peut pas. Voilà, Christian dort encore euh, et là, il n'y a pas de propane qui marche tout simplement parce que tout est gelé. Mes batteries sont complètement hors service depuis parce que trop de froid, voilà, tout est il n'y a pas de possibilité d'avancer. Donc ici, c'est Leadville dans le Colorado. Et vous avez bien vu, hier, j'ai été bloqué à Indépendance Pass, le 87. J'étais seulement à quelques miles, je pense 25 ou moins de 25 miles. De... Je pense j'étais à peu près entre 20 et 15 miles de Aspen. Indépendance Pass était fermé et je me suis retrouvé face à cette barrière, ne pouvant même pas faire marche arrière parce que je n'avais pas de marge pour faire marche arrière. Qu'est-ce qui s'est passé finalement Ce qui s'est passé c'est que j'ai dû attendre de l'aide en marchant. J'ai marché presque deux heures pour essayer d'atteindre la première maison pour avoir des gens qui me transportent et m'amener dans une, euh, on va dire, dans un bureau de gens qui déneigent la route. Et de là, donc, je pouvais appeler le shérif ou alors de l'aide. Alors, c'est finalement le shérif, parce que nous sommes dans les petites, petites villages, des petites villes. C'est le shérif qui est venu et qui m'a aidé en me guidant à sortir. Voilà. Et il n'y a pas de connexion à ces endroits. Quand vous vous retrouvez à ces endroits, il n'y a pas du tout de connexion. Vous êtes obligé de faire avec. Donc je suis ici coincée depuis plusieurs, euh, <laughs> plusieurs jours. Essayant de sortir et euh, partir en Arizona, c'est impossible, totalement impossible. Voilà, suivez-moi dans cette aventure qui devient carrément gothique, carrément euh, thriller. Mais voilà. que si on arrive à Aspen, on pourrait y passer quelques jours, ne serait-ce que deux minimum. De toute façon, ils annoncent des fortes euh, neiges, des storms énormes entre euh, aujourd'hui et jeudi. Donc ça veut dire qu'il ben, faudrait qu'on reste euh, minimum jusqu'à <coughs> vendredi, jusqu'à jeudi quoi, à Aspen. Mais déjà, le plus grand challenge, ce serait d'accéder à Aspen. Si vous avez, vous avez rendu compte, ça fait plus de quatre jours qu'on essaie d'accéder à Aspen. Euh, normalement, ça nous aurait fait que 3 euh, heures, 24 4 heures de route maximum. Mais là, ça fait 3 jours. On est toujours euh, pas... C'est pas évident, voilà. Est-ce que je peux sortir par là J'espère que je vais pas être coincé ici. Turn left on West 2nd Street, then turn left. Ça devrait aller, là je J'essaie de me mettre. Euh, la station n'a pas trop, trop de. C'est à peine que je suis passé quoi. J'essaie de mettre l'essence en Bon, on est en train de sortir de Lidville là, la vieille ville. C'est Lidville euh, tout en blanc avec euh, un peu de boue. Voilà, ça fait blanc sale, ça avec après la neige. Alors ils annoncent encore des fortes neiges cette nuit, demain nuit. Aujourd'hui la forte neige Demain, la forte neige. Voilà, il nous faut des bottes comme la fille là. Faut qu'on trouve un magasin de thrift store pour l'acheter, pour les acheter. On était en train de chercher à Woodland Park. d'arriver euh, à Aspen parce que j'ai une obligation d'être à Aspen. J'ai un rendez-vous important sur Aspen. Et après Aspen, on commence à prendre la route euh, pour aller vers euh, l'Arizona. Don't you Eh oui, nous sommes en train de sortir de Leadville dans le Colorado et on s'est dirigé vers Aspen. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir cette vue magnifique. C'est magnifique. Leadville dans le Colorado. Thank you. way you do. Don't go. comme vous voyez, nous sommes à Frisco, dans le Colorado, pas très loin de la station de ski Breckenridge, toujours dans le Colorado. Voilà, on s'est arrêté ici parce que on n'a pas pu atterrir, euh, on n'a pas pu aller directement à Aspen. moi, je cherchais une banque pour résoudre mes petits, euh, transactions. Parce Aspen, au lieu de 36 miles où on était, le détour nous a fait presque 3 heures. Donc, on n'est même pas encore à Aspen. Ça fait presque 4 jours on essaie de rejoindre Aspen et qu'on n'arrive pas. Et quand vous êtes en train de regarder, il commence de nouveau à neiger. La neige est de nouveau au rendez-vous. Ici, la neige, c'est tout le temps. Tu filmes ou pas Oui. C'est qui s'appelle Thrift Store. Euh, je pense que c'est Thrift, c'est hein, quelque chose. Un voilà, Thrift un On essaie de trouver des bottes de neige, des bottes d'hiver, imperméables, bien fourrées dedans. Mais on essaie de trouver ça avec les marques. sans pour parce que quand vous les achetez en marque, dans les magasins thrift store, cela a déjà été utilisé, mais parfois, comme vous êtes dans les quartiers chics ici, vous êtes dans les stations de ski luxueuses. Alors, euh, quand on est dans les stations de ski luxueuses, on peut trouver euh, des chaussures qui ont été portées juste une fois ou deux, et de très très bonne qualité, de haut de gamme. Et c'est où le magasin Achetez ça à bas prix. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Donc, on est à Frisco, dans le Colorado, et notre Don't go. Christian, regarde les chaussures de neige. Chasing don't let go. Chasing a dream. Play you. c'est la vient. Attention, ça glisse. Attention, ça ne glisse pas. Parce dans une on va demander où il y a la librairie et on pourra peut-être aller chercher nos affaires. Voilà la librairie. Papa, il est dans une zone chaude. Don't State 70 all the way to Glenwood Springs, and then Highway 82. 70 until Glenwood Springs was so beautiful. Yeah, it is very pretty. Mm -hmm. So I 70 to Glenwood Springs, and then this is. vous dis à bientôt